သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တော်သင်းလာပြီကျော်7 2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ23ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရမြို့မန္တန်ရက်ရွှေကူကြီးကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံတွင်၌မန္တလေးမြို့မလွန်ဆန်း လူတော်အသင်းကြီးဤအမရပုရမြို့နယ်ဆံအလူတော်တင်းတော့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခြင်းအထက်အမှတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌အမရပုရမြို့အနောက်စင်တန်ရတော်ဝင်နန်းထိုက်ဖေပိုချီအထီရောင်းဝယ်မိသားစု၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော် ကတိသုံးပါးကျော်လွှားရေးအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တပင်ခန္ဓာကိုရှစ်ဖုံးတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်။ ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရောတောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရည်တွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါ အတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာအသက်ချေလက်အင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ခြင်းကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်သောအမှုတို့ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပမန်ခြင်းတို့ ကတောဘဝတဏ္ဍကျိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတတတဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတနာတတဝိရိယများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအား နမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်ဖြင့်ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတတည်းကကြီးသုံးပါကျော်လွှားခြင်းတဲ့ တဏှာထဲမှာဘဝတစ်ခုရထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဖေးဆိုးရန်ဆိုးကံမျိုးတွေဆိုတာခေတ်ကာလအလိုက်ရမရန်ခါကြုံတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုကြုံတဲ့အခါမှာအများစုဝိစီရဲမှာဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမျိုးကြတော့ ကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောတော့ပဲနဲ့ဝတ္တသေးဝေသောဒေါသောတဏှာဝဆင်းရဲတဲ့မှာတရဝတကုအနေနဲ့ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့အပြစ်ပဲလို့ဒီလိုဆိုလို့ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုကကြီးသုံးပါဘေးဆိုးရန်ဆိုကမျိုးတွေနဲ့ကြုံတယ်ဆိုတာတခါတလေတကူတယောက်မဟုတ်ဘူး ကဘာမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ကြုံတတ်တာတွေဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲသံဃာတလောက်ကြာတော့လူတွေမှာအကုသိုလ်နဲ့ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲအခွင့်အရေးရရင်အကျိုးပေးတာပဲကုသိုလ်ကလည်းအခွင့်အရေးရလာရင်အကျိုးပေးတာပဲသံဃာဝတ္ထဲကမလွတ်သေးသမျှတော့ အကုသိုလ်တွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားတောင်မှပဲခန္ဓာရှိနေသေးရင်ဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်လိုက်သေးတာပဲရှင်မောကလန်တို့လိုတကူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဝင်ပြီးတော့နှိပ်စက်လိုက်တာပဲဒါကတန်တရာဝတ်ထဲမှာရှိနေလို့ရှင်မလွတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ့နော်အဲ့တော့မလွတ်ကိုင်းနိုင်တဲ့သဘောတွေကိုတခါတရံကျတော့ကံကိုဥတည်ပြောရပဲရှိတယ်တခါတရံကျတော့အဆိုးနဲ့ကြုံတာရှိတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာကပ်အမျိုးမျိုးမြန်မာလူမျိုးတွေဟာကြုံခဲ့တယ်တခြားလူမျိုးတွေလည်းပဲဆိုင်ရာဆိုင်ရာကပ်မျိုးတွေကြုံခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံဗြိတိရှအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဗားတွေကြုံတော့ဆိုပလိယောဂါတို့ဒါတွေကြုံခဲ့တာပဲလေတချို့ဆိုရွာလုံးကျွတ်မြို့လုံးကျွတ်ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ဟာတွေရှိတာ အဲ့တော့အဲ့ဒီပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်လွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုဘေးဆိုးရန်ဆိုကံလို့ဆိုတာဟာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့လာတတ်တယ်ကံကောင်းအကြောင်းမလာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကလည်းအကုသိုလ်မကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုအကုသိုလ်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးခွင့်ရသွားလို့ဒီကတ်ထဲမှာပါသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပြောလို့ရှိတဲ့ကัจချီသုံးပါးကัจချီသုံးပါးလို့ဩဃတာထဲမှာလည်းပဲဒီကัจချီသုံးပါးလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖျားကြော့တဲ့အခါမှာလွတ်ချင်ကြဆူတောင်းကြပဲလေးပါးကတ်သုံးပါးဆိုတဲ့ထဲမှာလေအဲ့တော့ကတ်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒါကိုမှတ်သားဖို့ ကတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကပ္ပဆိုတဲ့ပါဠိဘာသာကိုညမမပြန်မနဲ့သုံးနှုံးတဲ့အတိတ်ပဲကပ္ပဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အတိုင်းအတာအချိန်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုလို့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဆိုတာဘေးရအန္တရာယ်ကျုံနေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကတ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲဒီကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ ဒီနေရာမှာအချိန်ပိုင်းတစ်ခုဒီအတုံးတစ်ခုကိုကြည့်ပေါ့အာယုကပ္ပဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်မြတ်စွာဘုရားကရှန္ဒနာကိုတက်တော်80အရွယ်မှာအာယုတင်္ကာရမလွတ်ခင်မိတ်ရှိတယ်အာနန္ဒာအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အာယုကစေ့အောင်ဟုတ်တယ်တော့မဟုတ်အာယုကတဲ့ကြော်ပြီးတော့အသက်ရှင်တည်နေနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမိတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုမိတ်တဲ့နေရာမှာချိပေါ့အာယုကပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့တက်တန်းအတိုင်းတာတစ်ခု ကပ္ပလို့သုံးတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဆိုပါစို့ကောရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလူတွေရဲ့အာယုကပ္ပဆိုတာဒါတရားဓာတ်ကိုပြောတာအသက်တရားဓာတ်မှာလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအသက်120 160ထိရှိခြင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော့200 300အထိရောက်ဖို့ဆိုတာအမှန်တမ်းခဲတရားဓာတ်ဘောရမြတ်စွာဘုရားတရားဓာတ်ပွင့်အဲ့ဒီတရားဓာတ်အချိန်ကာလအပိုင်းခြားတစ်ခုအာယုကပ္ပလို့ခေါ်တာပဲ အဲ့ဒီကပ္ပဟာအချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုကိုခေါ်တယ်လို့ပဲကတ္တုံးမဆိုတဲ့နေရာမှာပါတဲ့ကပ္ပဟာလည်းအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုပဲပေါ့အဲ့တော့ကတ္တုံးမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဒါလို့မှတ်သားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်တိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောကလူသားတွေသတ္တဝါတွေကြုံတွေ့ရတဲ့ ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးကြီးတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုဝေဒာလိပြည်မှာကြာရောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးဆိုးကတ်ဆိုးအဲ့ဒီဘေးဆိုးကတ်ဆိုး၃မျိုးရှိတယ်ကတ်ကြီး၃ပါးလို့ခေါ်ကြတယ်ဝေဒာလိပြည်မှာမိုးကောင်ရေရှားဖြစ်သွားမိုးမမှန်တော့မိုးမရောမိုးတွေတားခေါင်တဲ့အခါကျတော့စိုက်လို့ပြုတ်လို့မရဘူး ကောက်စဘာပင်တွေကအသီးနှံမထွက်လာအခုလည်းကြည့်လေအနောက်နိုင်ငံတွေမှာတချို့ဟိုအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာမိုးခေါင်မိုးခေါင်ပြီးတော့အစာရေစာမပြည့်စုံလို့ဒုက္ခရောက်ကြတာဟိုမကြခင်ကအီသီယိုပီးယားဆိုတာဖြစ်သွားတာရှိတယ်အခုလည်းပဲအာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာဆိုမာလီတို့ဘာတို့ဆိုတာဖြစ်နေမိုးခေါင်ပြီဆိုတဲ့အခါစိုက်လို့ပြုတ်လို့မရဘူးတောက်ရည်တောင်မပြည့်စုံတော့အကုန်လုံး အဲ့ဒါလို့မိုးခေါင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာမိုးမရွာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မိုးကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဆက်ရပြောရမယ်လူတွေစားသုံးဖို့သီးနှံမဖြစ်တော့မဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုဒုတ်ဘိက္ခဒုဆိုတာမပြည့်စုံတဲ့ဘိက္ခအစာရေစာအစာရေစာမပြည့်စုံဘူးတောက်ရည်မရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးဟောဖြစ်လာအဲ့ဒီ ရေမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်အတိုင်းအတာကြီးတစ်ခုဟာ6လကြာရင်လည်းကြာမယ်တစ်နှစ်ကြာရင်လည်းကြာမယ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ကြာရင်လည်းကြာမယ်အဲ့ဒါလို့ခံစားနေရတဲ့မိုးကောင်ရေရှားခံစားနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကြီးတစ်ခုပရဝါဒီသိကြည်ပျက်စီးပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အတိုင်းအတာကြီးတစ်ခုဒုဗ္ဗိခန္တရကတ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒုဗ္ဗိခန္တရကတ် မိုးခေါင်လို့ဒုက္ခရောက်အောင်ပြီးတော့အစာရေစာမစားရငတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းတစ်ခုဒုဗ္ဗိခန္တရကတ်အဲ့တော့ဝေဒာလိပြည်မှာအဲ့လိုဒုဗ္ဗိခန္တရကတ်ရောက်သွားကတ်ဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတာအစာရေစာမပြည့်စုံတော့အစာရေစာမစားရယုံတင်ဒီရင်ရထမဟုတ်ဘူးအစာမစားရတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ အာရတ္တမပြည့်ဝတဲ့အခါမှာလူတွေမှာယောဂဖြစ်ကြပြန်အဲ့တော့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဂတွေကလည်းလင်းလင်းမြန်မြန်ကူးဆက်တယ်တကူကနေတူကူးဆက်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်ပွားတယ်တခါတရံဒီအစာရေစာရှားပါမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယောဂဖြစ်တာရှိတယ်တခါတရံကျတော့အစာရေစာ ရှားပါမှုကိုအကြောင်းမပြုဘဲနဲ့ယောဂဖြစ်လာတာလည်းရှိတယ်ကြည့်လေမြန်မာပြည်မှာလည်းအလုံးကြားဘူးကြားလိမ့်မယ် ိုလွန်ခဲ့တဲ့၄၅နှစ်လောက်ကဆားယောဂါဆိုတစ်ခါဖြစ်လိုက်တယ်အနောက်ပိုင်းကျတော့ H1N1 လို့ H5N1 လို့ဆိုတာယောဂါတွေဖြစ်ကြတာပဲကုသတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်ပြီးတော့မကြမကြဒုက္ခတွေရောက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုယောဂါတွေဖြစ်တယ်တော့ခုခေတ်မှာတော့ဆေးဝါးတွေတို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတွေကတိုးတက်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒါ အနည်းငယ်ဖိတ်စင်ရှိတော့လည်းပဲဒုတိယကဘာစစ်အချိန်တုန်းကဗမာပြည်မှာဖြစ်တဲ့ပလိတ်ယောဂါတို့လိုဟိုတေချေပျက်စီးမှုဟာနည်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတုန်းကပလိတ်ယောဂါတုန်းကအများကြီးတေချေပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကရွာလုံးကျွတ်သွားတာတွေပါတောင်ရှိတာအဲ့တော့မန္တလေးတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန် ဟိုပြိယောဂဟိုရှောင်တိမ့်ပြီးတော့တခြားနေရာတွေသွားကြဆရာတော်ကြီးတပါးဆိုလို့ရှိရင်ပိဋကစာပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကျွမ်းကျင်အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတော်ကြီးကဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကပြိယောဂနဲ့စကိုင်းတောင်ရိုးမှာပြန်တော်မူသွားတာရှိတယ်ပလိဖြစ်ပြီးတော့ပြန်တော့ကတ်ထဲပါသွားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ယောဂတွေဖြစ်လာတာကို ရောဂန္တရကတ်လို့ခေါ်တယ်ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပိုင်းမငြိမ့်မချင်းဒီယောဂပပျောက်မှုမဖြစ်မချင်းဒါကိုရောဂန္တရကတ်လို့ဒါလိုခေါ်တာအဲ့တော့အစာရေစာရှားပါမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေတာလိပြည်မှာတော့ယောဂဖြစ်တာတွေပေါ်လာအဲ့တော့ဗိဒုဗိခန္တရာကတ်ကနေဆက်နွယ်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်ပွားတဲ့ရောဂန္တရာကတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ် ဖြစ်လာတော့လူတွေဟာယောဂတွေကုသပြီးတော့တေချေပျက်စီးကြဒါကအခုကိမှဖြစ်တာမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းဓမ္မပဒဝုထုတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဟိဝါဒရောဂါဆိုတာရှိတယ်။ဘာကြောင့်အဟိဝါဒလို့သုံးတယ်လို့ဆိုတာကိုတော့တည်တည်ချာချာဖွင့်ပြထားတဲ့ကျမ်းတော့မရှိ မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့ အဟိဝါဒရောဂလို့ဆိုတဲ့အသုံးလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဟိဝါဒရောဂဆိုတာအလုံးကိုပြင်းထန်ပြီးတော့ကူးစက်မှုအလွန်မြန်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးပဲအဲတချို့ကလည်းပလိယောဂလို့ယူဆကြတယ်ပေါ့နော်ပလိယောဂလို့ယူဆကြတယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းအဲ့ဒီအဟိဝါဒရောဂါကြောင့်မိသားစုတွေဟာလုံးဝကုန်သွားတာပျောက်သွားတာတွေရှိတယ်ပေါ့ ထွက်ပြေးနိုင်မှလင်းလင်းမြန်မြန်ဘာကိုမှမငဲ့ပဲနဲ့အိမ်ကမြန်မြန်ထွက်ပြေးတဲ့ပုံကိုယ်တော့အသက်ရှင်တယ်။အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကစပြီးတော့သေးတယ်။သေပြီးတော့နောက်တစ်ခါလူတွေထိအောင်ရောက်လာ။ဟိုကောတမီပြည်ကတာမဝတိမိဖုရားဆိုတာဗဒ္ဒဝတိမျိုးကတထေသမီးပဲ။သူတို့မိသားစုဟာ ဒီလိုပဲကြေးတွေကျွန်းနေအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေတေချေးကုန်တော့သူတို့မိသားစုတာမိသားဖ၃ယောက်ထွက်ပြေးလာခဲ့ရကောတမင်းပြည်ဘက်ကိုထွက်ပြေးလာခဲ့ကြအာကိုစရာမရှိထွက်ပြေးလာတော့အဲ့ဒါလို့ပြေးလာလို့ဒီလက်ရောက်ရောအမေအဖေကဆုံးသွားပြီးတော့နောက်နောက်ကြတော့သူကဥဒိဏမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားတာပေါ့တာမပတိဆိုတာအဲ့ဒါလေဒီလိုယောဂါတွေနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲပေါ့ တော့ယောဂဆိုတာတန်မြာထဲမှာဒီလိုရောဂန္တရကတ်ဆိုတာဒေသအလိုက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တာတွေရှိတယ်တဲ့ဒါကမရှောင်လွဲနိုင်ဘူးပေါ့ဘယ်နိုင်ငံမဆိုဖြစ်တာပဲဘယ်ဒေသမှာမဆိုဖြစ်တာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကုသမှုကာကွယ်မှုစောင့်ရှောက်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကြတော့ထိမှုချုပ်မှုခုခေတ်တော့ရှိလာတယ်ပေါ့ နည်းနည်းထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့အထိမ့်ချုပ်မရှိတဲ့အခါကျတော့လူတွေဟာသေကြေပျက်စီးကြတယ်။အဲ့ဒါကိုရောဂန္တရာကတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီရောဂန္တရာကတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတင်ရပ်မနေသေးဘူး။နောက်ထပ်ကတ်ကတ်တစ်ခုကဝင်လာပြန်တယ်။ဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမနုဿန္တရာကတ်မကောင်းဆိုးဝါး ဒီလူတရေတွေဟာလူတွေသေဆုံးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြို့ရဲရွာထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ယောဂါတွေဖြစ်အောင်ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ပြီးဘီလူတရေတွေရဲ့နှောက်ယှက်မှုဆိုတာတခါထပ်ပြီးတော့ပိုးလာပြန်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကဝေသာလီပြည်ကြီးဟာဒီလိုကတ်ကြီးသုံးပါးနဲ့တောက်ပြီးတော့ဂျုံတွေးကြအဲ့ဒါအလုံး ကြားဘူးနေကြတာပဲဇမယံခါကြုံတတ်တယ်ဆိုတာတတိထားဖို့ပေါ့နော်ကကြီးသုံးပါဆိုတာဇမယံခါကြုံတတ်တယ်ဒါကယရဏတုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒာလိပြေမှာကြုံခဲ့တဲ့ယောဂဒီကကြီးသုံးပါပေါ့နော်နောက်တော့တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကအမတ္တပုဒ္ဓိကတုတ်မှာ အဲ့ဒီတုတ်မှာဟောထားတဲ့ကတ်ကြီးတုတ်မှရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကတ်တုတ်မှကြတော့ဘယ်ကနေစပြောထားတော့လို့ဆိုတော့သူကြတော့လောကလူတွေဟာလက်နဲ့တွေအဆန်းတွေထွင်ကြလက်နဲ့တွေအဆန်းတွေထွင်လာကြတယ်အဲပါလောကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ထဲအဲ့ဒါလို့လက်နဲ့တွေအဆန်းထွင်ပြီးတော့ ဒုဒုတတ်ကြတယ်ဘာကြောင့်တတ်လဲလို့ဆိုတော့လောကလူသားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုရှိတုံးဆိုတော့အဓမ္မရာဂဝိတမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မအဲ့ဒီစကလုံးသုံးလုံးကိုမှတ်ထားဖို့အဓမ္မရာဂဆိုတာတရားမဲ့ တတ်မဲ့မှုဒီလိုဆိုလို့ရတယ်နော်တရားမဲ့တတ်မှတ်မှုဘာကိုပြောတာတုံးဆိုလူသားတွေဟာကာမအာယုန်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့တရားမဲ့တတ်မဲ့မှုဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုသားကအမေပေါ်မှာကိလေသာစိတ်ပေါ်အမေကသားပေါ်မှာကိလေသာစိတ်ပေါ်အဖေကသမီးပေါ်မှာ တပ်မောင်နှမအချင်းချင်းကိလေသာစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအတ္တမရာဂလို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်အတ္တမရာဂဒါလည်းမဖြစ်ဘူးလို့မပြောနဲ့နော်တတ္တဝါတွေမှာအဲ့ဒီလိုယုံညံ့တဲ့အကုသိုလ်တွေလွှမ်းမိုးနှိပ်စက်လာတယ်တဲ့ဒါကတခုအတ္တမရာဂဆိုတာမထားရမဲ့တရားနိလမကြတဲ့ unlawful ပေါ့ တကယ့်ကိုမသိမ့်တော်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသွားပြီးတော့တဏှာရာဂဖြစ်တာအတ္တမရာဂလို့ခေါ်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာတော့ဆိုရင်ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာလွန်ကဲတာကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေတာမန်အနေထားရှိတင်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့လွန်ကဲလာတာ အဲ့ဒါလို့လွန်ကဲလာလို့ရှိရင်ဒါဝိသမလောဘလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုမိစ္ဆာဓမ္မဆိုတာပါလဲလို့ဆိုတာမိစ္ဆာဓမ္မကြတော့မှားယွင်းတဲ့အကျင့်မှားယွင်းတဲ့အကျင့်ဆိုတာ wrong practice ပေါ့အဲ့ဒါကဘာပြောတာလဲဆိုကြားကြားခြင်းမမခြင်းလိန်တူဆက်ဆံတာတွေကိုပြောတယ်နော် homosexuality လို့ခေါ်တယ် homosexuality လိင်တူဆက်ဆံမှုတွေဆိုတာပေါ်လာအခုကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တရားဝင်တောင်မှဖြစ်လာတရားဝင်တောင်ဖြစ်လာကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ခေးပါတီတို့ခေးညီလာခံတို့တော့လောက်ကြားကြားချင်းမမချင်းဆိုတဲ့လိင်တူဆက်ဆံမှု homosexuality အဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာ ဟောလာတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုမိစ္ဆာဓမ္မလို့ပြောတာလူလောကထဲမှာအဲ့ဒါတွေတိုးပွားလာပြီတဲ့အတ္တမရာဂတွေတိုးပွားလာတယ်ဝိသမလောဘတွေတိုးပွားလာတယ်မိစ္ဆာဓမ္မတွေတိုးပွားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတ္တမရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်လူရဲ့စိတ်တွေကဖောက်ပြန်လာ ဟောပြန်လာတော့ရံညိုးတွေအတေးတွေများလာမုံတိမှုတွေများလာတဲ့အခါလက်နဲ့ဆန်းတွေထွင်ပြီးတော့လက်နဲ့ဆန်းတွေကင်ပြီးတော့လူတွေဟာတတ်မှုဖြတ်မှုကျွလွန်မှုတွေများလာတယ်ဒါလည်းပဲရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပဲเนาะရှောင်လွဲလို့ကိစ္စမရတဲ့တစ်ခုအဲ့တော့လူလောကကြီးဟာဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်ရတယ် ကိုနေရာကွက်ကွက်ကလေးလည်းခြိလို့မရဘူးတနိုင်ငံနဲ့လည်းခြိလို့မရဘူးတကမ္ဘာလုံးနဲ့ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေဟာများလာပြီရခိုင်နှုန်းတိုးတိုးလာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါအစွမ်းထက်တဲ့လက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့တတ်ချဖြတ်ချအခုခေတ်ကြည့်လေဘုံခွဲပြီးတော့တတ်တာတော့နေမြန်နေမှာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားတဲ့လိမ်ညာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ထိအောင် check in တွေလုပ်နေရတယ်ဆိုတာနိုင်ငံခြားခရီးသွားဖို့သွားဘူးတဲ့လူတွေတွေ့ရမြန်မာပြည်ကဘုန်းကြီးတွေတောင်မှပဲအမေရိကန်တို့ဘာလို့သွားရင်ဒီသင်္ကန်းတွေဘာတွေတောင်ချွတ်ပြီးတော့ပုံထည့်ရတာရှိတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုလေမြန်မာလုံခြုံမှုအတွက်အများကြီးအရေးယူလာဥရောပနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် body scan တောင်လုပ်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံဆို body scan လုပ်တယ် body scan ဆိုတာအဲ့ဒီစက်ထဲဝင်လိုက်ရင်မိမွေးတိုင်းဖာမွေးတိုင်းအကုန်လုံးပဲစက်ကရိုက်ယူလိုက်တာအဲ့တော့တချို့ကလည်းကန့်ကွက်တယ်ဒါလူအခွင့်အရေးတွေကိုကျူးကျော်တာလို့သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါလို့မလုပ်လို့ရှိရင်ဒီလိန်ရင်ပြန်ကိုဖောက်ခွဲမဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးဟာလိန်မြန်ပေါ်မှာပါလာတတ် ဒါကြောင့်မို့ခုခေတ်နိုင်ငံခြားသွားရင်ရေဘူးတောင်မယူရဘူးရေမွေးပလင်းလည်းယူလို့မရဘူးပြုတ်စီဘူးလည်းယူလို့မရဘူးကြံတဲ့အရာတွေတစ်ခုမှယူလို့မရ cosmetic တို့ဘာလို့ယူလို့မရဘာလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဒီတိုင်းလူသုံးကုန်ပစ္စည်းအနေနဲ့ရှိမယ်လို့မေးမြန်နံရန်တုတ်ပြီးတော့သူကမိလောင်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယူလို့မရဘူး အခုခေတ်ခရီးသွားလို့ရှိရင်အမတမချက်တဲတယ်ချက်တဲတယ်အမတမစစ်ဆေးတာအဲ့တော့ရေမွေးပလင်းတွေပါတွေပါရင်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်တာ cosmetic တွေပါရင်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်ခံပယုတ်စီဘူးတောင်မှပဲမယူပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတာဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ခုနလူတွေဟာ အဓမ္မရာဂဝိသမလောဘမိစ္ဆာဓမ္မတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူသေးသေးဆိုပြီးတော့အန္တရာယ်ပြုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကလောကမှာဥယျာဉ်တိုးလာတယ်ဥယျာဉ်တိုးလာတော့ခီးသွားတဲ့အခါမှာအန္တရာယ်ကင်းမှုမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ချက်ကင်းနေမှာအကြီးအကျယ်စစ်ဆေးတာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့အမတမချက်တဲတယ်ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ထဲမှာဒီဟာပါတယ်နော် ပန်လောကတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့လက်နဲ့တွေအသုံးပြုပြီးတော့တတ်ကြဖြတ်ကြဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအကျံဖက်သမားတို့အကျံဖက်ဝါဒတို့ဆိုပေါ်လာ terrorism တို့ကျံဖက်ဝါဒ terrorist ကျံဖက်သမားဆိုတာပေါ်လာပြီးတော့ဘသူသေးသေးဆိုပြီးတော့ဟိုနာဘုံခွဲဒီနာဘုံခွဲဒီလိုအန္တရာယ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေပါပေါ်လာတယ် ဒါမတမ60ကောင်းတာနော်တခါတော့ကဂျပန်နိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်ကြော်ကြော်လောက်ကဖြစ်လေဒီမိယထဗုဒ္ဓယုံမှာအစိတ်ငွေတွေလွတ်တာဘသူအဲ့နာသွားရင်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်သိစိတ်ငွေရှုမိရင်သိအောင်လုပ်တာတော့အဲ့လိုဟာတွေကနိုင်ငံတကာမှာပြန့်ပွားပြီးတော့လူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တဲ့ ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတိုးပြီးတော့တကယ်လဲလောက်လာတဲ့အနေအထားတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကသတင်းစာတွေတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဂျာနယ်တွေတို့ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မကြားကြင်အဆုံးတချို့ဒီကိစ္စတွေကရှိပြီးတော့နေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပါလောကတုံမှာဟောတာလက်နဲ့တွေနဲ့တတ်လို့ လူတွေသေးတယ်တဲ့ဒါအကြောင်းတစ်ခုသူကလက်နဲ့ကြောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒါလို့တတ်ကြဖြတ်ကြနဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါတခါတရံမိုးကောင်ရေရှားနဲ့ဂျုံတဲ့အခါမှာအစာရေစာမပြည့်စုံတဲ့ဒုဗိခန္တရကတ်ဆိုဖြစ်လာပြန်တယ်အစာရေစာမပြည့်စုံလို့လူတွေယောဂဖြစ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာဘလူတရေဆိုတဲ့မမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေကဝင်ပြီးတော့တခါနှောက်ယှက်ပြန်တယ်လို့ ပါလောကတုတ်တံမှာဒီလိုတထန္တရကဒုဗိခန္တရကအမနုတန္တရကလို့ဆိုပြီးတော့ကကြီးသုံးပါအဲ့မှာလဲဟောထားတာပဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီပါလောကတုတ်တံမှာဟောတာကြတော့ပုံနာတယောက်ကမေးခွန်းထုတ်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တမိုင်းစာအုပ်တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူပြေဟာ အင်မတန်မှစီကားပြီးအရင်တုန်းကမြို့ကြီးပြကြီးတွေဟာအခုဟာတောစနဘုတ်ဖြစ်သွားမြို့ပြက်ရွာပြက်တွေဖြစ်သွားတယ်မစီကားတော့ပဲနဲ့လူဦးရေရောပါသွားတာတွေကိုတွေ့ရအဲ့ဒီချိန်ကဒါရောပါနေလို့ကြည့်ပေါ်ဗမာပြည်မှာလည်းပဲတစ်ချိန်တုန်းကပကံခိအရိမတနာပကံနိုင်ငံတော်ကြီးဆိုတာအကြီးကြီးပဲလေ အခုသွားလို့ရှိရင်သေးသေးလေးဖြစ်သွားတယ်ပကံခစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ညင်ဆိုင်ပင်ရရွာလေးတရွာပဲရှိတော့တယ်အရင်ကမြို့တော်ကြီးနောက်အင်းဝမြို့တော်ကြီးကအခုဒီလိုဖြစ်လာတာပေါ့ဒီမရပူရလည်းပဲတစ်ချိန်လုံးကအမတမစီကားခဲ့တဲ့နေရာကြီးတစ်ခုပေါ့ဘယ်ရင်လက်ထက်ကအဲ့ဒါလို့မြို့တွေမြို့တွေကမြို့ဖြတ်တွေဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ရွာတွေရွာတွေကလည်းရွာဖြတ်တွေဖြစ်သွား အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရတာဟာဘာကြောင့်လဲလို့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအတွင်းကြကြဖြေတာလူတွေမှာတဲ့အတ္တမရာဂဆိုတာတွေလွှမ်းလာတယ်တဲ့ဝိသမလောဘတွေဆိုတာနှိမ့်ဆက်လာတယ်တဲ့မိစ္ဆာဓမ္မဆိုတဲ့ဒီမှားရွက်တဲ့အကျင့်တွေလွှမ်းမိုးလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အစွမ်းတက်တဲ့လက်နဲ့တွေကင်ပြီးတော့လူတွေဟာစိတ်ထင်ရအကုန်လုံးကြတယ် ဒါလည်းအကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့လူတွေအကျင့်ပြတ်တဲ့အခါကျတော့မိုးလေဝသကလည်းမမှန်ဘူးတဲ့မမှန်တဲ့အခါကျတော့မိုးခေါင်ရေရှားဖြစ်ပြီးတော့အစာရေစာ ရှားပါမှုဆိုတာလည်းကြုံရတယ်။ဟောလူတွေအကျင့်ပြတ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေရဲ့ဂုံတိတ်ခါကင်းမဲ့ပြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကလည်းအလွယ်တကူဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ကြတယ် အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဒီလိုဟောတာဒါကတထန္တရကရဲ့ဒုဗိခန္တရကရဲ့အမနုတန္တရကရဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုကသုံးမှခြုံတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာဒီဟောတယ်နောက်တစ်ခုဘုရားတုတ်တံအမတ္တဗုဒ္ဓိကဘေးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားလောကလူတွေကြုံတတ်တယ်တဲ့။ဘာကြုံတတ်တုံဆိုရင်မိဘေးကြီးတက်တာကြုံတတ်တယ်။ ရေဘေးကြီးတက်နာကြုံတတ်တယ်နောက်ပြီးတော့စစ်ဘေးကြီးကြုံတတ်တယ်ဘေးသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါတစ်ခေတ်တစ်ခါမှာမရှောင်မလွဲနိုင်လောက်အောင်လူတွေမှာကြုံတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းပဲတစ်ချိန်တုန်းကကြုံခဲ့ပြီလေဘုန်းကြီးတို့လူဘဝရောက်တဲ့အချိန်1940 42မှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမြန်မာပြည်ကိုဂျပန်တွေဝင်လာဒါစစ်ဘေးစစ်တမ်းခံရတာပဲပေါ့အဲ့ဒီစစ်ဘေးစစ်တမ်းနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအများကြီးပဲမန္တလေးမြို့ကနန်းတော်ကြီးဆိုတာလဲဒီဂျပန်ခေတ်မှာပဲမီးလောင်ပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတာဒီဘောမင်းတို့စုဖျားလက်တို့နောက်ဆုံးလှူသွားတဲ့မြတော်เจ้าကြီးဆိုတာလဲ အဲ့ဒီဂျပန်ခေတ်မှာပဲမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်အများကြီးဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတာလေဒါစစ်ဘေးစစ်ထန်ခံရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘေးဆိုတာရမယံခါဒီလိုကြုံရတတ်တာဒါတွေကခုနပြောသလိုကံလို့ပြောလို့မရဘူးအကုန်လုံးကံတော့ပါတာပေါ့တိတံကံလို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လူသားအလုံးခံရတတ်တာ အဲ့ဒါမျိုးကြတော့သီတံကံလို့မပြောဘဲနဲ့ဝတ္တတေဝေသောဒေါသောတဲ့တဏှာဝတ်ထဲမှာဖြစ်ရခြင်းအပြစ်ပဲဟာဒီလိုချုံငုံပြီးတော့ပြောလိုက်တာနော်ဝဆင်းကလွတ်သွားရင်တော့ဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံမှာမဟုတ်ဘူးမိဘေးကြီးတင့်တယ်မိတွေလောင်တယ်။အိုးမန္တလေးမြို့ဆိုခဏခဏအရင်တော့ကမိလောင်တာအလုံးကြုံနေကြတာဒီမိဘေးတင့်တယ်ဆို ဒါလည်းကြောက်စရာဘေးတစ်ခုဖြစ်စည်းမှုတွေကြီးကျယ်နောက်တစ်ခါရေဘေးကြီးတင့်တယ်ကဘာမှာလည်းကြားနေရတာပဲဟိုနာရေလွှမ်းဒီနာရေလွှမ်းရေကြောင့်ပျက်စီးတာတွေဒါတွေရှိတာပဲဘေးတွေဟောစစ်ဘေးစစ်တံကြုံရတဲ့နိုင်ငံတွေကြုံနေတာပဲအဲ့ဒါလို့ကြုံပြီးတော့ဒီရမယံခါအကန့်အတန့်နဲ့ဆိုတာလို့ ရမယံခါကျတော့အကတ္တဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့ကဘာစစ်လို့ခေါ်ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရောက်လာတာပဲ။ဟောအဲ့ဒါလို့ကြုံရတာနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာလူတွေကအဲ့ဒါလို့ဘေးမျိုးကိုဘယ်လိုပြောကြတော့ဆိုတော့ပါအမိမကန်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ဘေးကြီးတွေလို့သူတို့သတ်မှတ်ကြတယ်။မိဘေးကြီးကြုံတယ်၊ရေဘေးကြီးကြုံတယ်။အဲတချို့မိသားစု ရေမီးထဲပါသွားတယ်ရေထဲပါသွားစစ်ဘေးစစ်တမ်းထဲမှာဒီလိုသေဆုံးသွားကြတယ်ပါးနဲ့အမိတကွဲတပြားဖြစ်ပြီးတော့ပါးကလည်းအမေကိုမကယ်နိုင်ဘူးအမေကလည်းပဲသားကိုမကယ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဘေးမျိုးတွေဂျုံတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတုတ်တံမှာတာမန်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလို့လောကမှာဂျုံတွေ့ရတဲ့ဖေးတွေကို အမတာပုဒ္ဓိကသားနဲ့အမိတဦးနဲ့တဦးအပြန်လန်မကူညီနိုင်တဲ့ဘေးလို့သတ်မှတ်တယ်သို့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေဟာကတင်ဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့တကယ်အမိနဲ့သားမကယ်နိုင်တဲ့ဘေးဆိုတာဒီဘေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကစရာဘေးဖြာဒီဘေးမရဏဘေးတဲ့အဲ့ဒါတော့လုံးဝကိုမကယ်နိုင်တာ တေးချသို့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့အိုးလာတာကိုဘေးလို့မထင်ဘူးနာတာကိုလည်းဘေးလို့မထင်ဘူးသေတာကိုလည်းဘေးလို့မထင်ဘူးပေါ့ရသော်ဗျာကအဲ့ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကိုလားဘေးလို့ဒီလိုဟောတာအဲ့တောက်တာကဲအခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကကြီးသုံးပါးဆိုတာလောကကဘာလူသားတွေမှာရမယံခါကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ အချင်းနေဇိုးကြီးတွေဘေးဇိုးရံဇိုးကြီးတွေလို့သူတို့ပြောတာနော်ကဲဒါဖြင့်ဒီလိုဘေးဇိုးရံဇိုးကြီးတွေဟာဘသူကြောင့်လောကမှာဘေးအန္တရာယ်တွေပေါ်တတ်တာလဲလို့အဖြေရှာတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကတုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တုတ်တန်အရာဆိုလို့ရှိရင်ယာနိကာနိစီ ဘိက္ခဝေဘယာနိဘာလာတော့ဥပ္ပစ္စန္တိနောပဏိတတော်တဲ့လောကမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးတွေမှန်သမျှလူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ဒီနေရာမှာလူမိုက်ဆိုတာလူဆိုးကိုအခုခေတ် လူတွေကလူမိုက်လို့ခေါ်ကြတာတကယ်လူမိုက်ဆိုတဲ့အထဲမှာလိမ်မာပြီးတော့မသိတတ်တဲ့လူလည်းလိမ်လူမိုက်ပဲ လိန်တော့လိန်ပါတယ်မသိတတ်ဘူးအသိဉာဏ်မရှိတဲ့လူဟာလည်းပဲလူမိုက်ပဲဒါကြောင့်မို့ဘာလဆိုတာဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတုံးလို့မေးလို့ရှင်လုံးဝအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့တဲ့နလဘိန်းတုံးတွေကိုလူမိုက်လို့ခေါ်တာပဲသူတို့ကထင်ရလောက်တတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးမသိဘူးမသိတဲ့အခါမှာသူတို့လုံးသမျှတွေဟာအများဒုက္ခဖြစ်ဖို့တွေကြီးပဲဖြစ်တယ် အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလာလို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလာအဓိပ္ပာယ်ပေးတဲ့အခါမှာဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်မြန်မာတွေကတော့လူမိုက်လို့ပဲပြန်ကြတယ်အဲ့တော့လူမိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကတော့မိဘစကားနားမထောင်ရင်လူမိုက်ဆရာစကားနားမထောင်လူမိုက်ဆိုးဆိုးသွမ်းနေရင်လူမိုက်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလောက်တင်မကဘူးလူမိုက်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူမိုက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်တဲ့ခါမှာတဲ့ ယ်လိုအဓိပ္ပာယ်တွေပေးတုံလို့ဆိုဘာလဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဘာဆိုတာနှစ်ကနန်းကိုပြောတာလာဆိုတာကဖြည့်စည်းတယ်အကျိုးနှမျိုးကိုဖြည့်စည်းတယ်ပစ္စုပန်ဘဝအကျိုးလည်းဖြည့်စည်းတယ်နောင်ဘဝအတွက်အကျိုးလည်းဖြည့်စည်းတယ်ဆိုလိုတာကဒီဘဝကောင်းစားရေးကိုလည်းဖြည့်စည်းတယ်နောင်ဘဝကောင်းစားရေးကိုလည်းဖြည့်စည်းတယ်ပေါ့ မျက်မှောက်ဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးကိုလည်းဖြစ်စည်းပြစ်သူနောက်ဘဝမှာရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဖြစ်စည်းပြစ်သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပါလာလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဒါက definition တစ်ခုဟောနောက်တစ်ခုကအကျိုးမဲ့နှမျိုးကိုရယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်တာနောင်တန်တရားမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စနှစ်ခုကို ရယူသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲဘာလပဲတဲ့ဒါအထိပ္ပယ်တစ်ခု နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့လို့ဆိုရင်နှာခေါင်းကလေလေထွက်လေဝင်လေလေအသက်ရှူယုံရှူပြီးတော့အသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှအသက်ပညာဘာမှမပါဘူးအသိပညာလုံးဝမရှိပဲနဲ့အသက်ရှူယုံမြအသက်ရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလားလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူက သူလုံးသမျှအများအတွက်ဒုက္ခတွေဖြစ်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ငါ50ဇက်ထဲမှာရှိတယ်လေသားမိနှစ်ယောက်ဆံဖို့နေတယ်ဆံဖို့နေတဲ့အခါကျတော့အမေခေါင်းကိုမှက်ကဝင်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့အမေလို့သူကငါသမီးငါငါနှစ်ဖူးမယ်နှစ်ဖူးမဲ့မက်ကြီးတွဲနေတယ်မောင်းစမ်းမမောင်းစမ်းမဆိုတော့ဘာလို့တုံးဆိုရင်ချပွေးနဲ့ကောက်ပြီးနှစ်ဖူးထုတယ် သူကတော့မှက်ကိုထုတာပဲဒါပဲသေတော့အမေသေးသွားတာမှက်ကတော့ပြန်သွားတာပေါ့သူပဲအထုခံတော့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမသိတာပြီးတော့မှငိုတဲ့သူအမေသေးသွားမှငိုပါအဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလားလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့မသိမိုက်မဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ဖို့ကြီးပဲဖြစ်တာမျိုး မင်္ဂလာတုတ်ထဲမှာဟောထားတဲ့အသေဝနာစဘာလနံဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာဟောထားတယ်လောကမှာဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံသမျှလူမိုက်ကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဘာမှဒုက္ခမရောက်ဘူးတဲ့လောကဒုတာတွေဒါကြောင့်မို့နိတိကျမ်းတွေကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင်နိတိကျမ်းတွေကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုရင် လူမိုက်မိတ်ဆွေကိုမပေါင်းနဲ့လူမိုက်မိတ်ဆွေပညာရှိယန္တူကိုပေါင်းတာကောင်းသေးတယ်ပညာရှိတဲ့ယန္တူက လူမိုက်မိတ်ဆွေတဲ့ပိုကောင်းတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စီနိုင်သေးတယ်လူမိုက်မိတ်ဆွေမိတ်ဆွေတော့မိတ်ဆွေပဲဒါပေမဲ့လူမိုက်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သူကအန္တရာယ်ပို့ပြီးတော့ပေးတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာနိတိချမ်းနေပါ အော်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာဟောထားတာလောကမှာဖြစ်ပေါ်သမျှဘေးရန်တွေဟာဘာလားကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့ပဏိတကြောင့်ဖြစ်တာမရှိဘူးတဲ့ဥပမာပေးတယ်မာရီပြောနေကြစကားတစ်ခုပေါ့အမိုက်ကစပြတ်သက်မီးလောင်ဆိုတာလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပျက်စီးကုန်တာဟာတန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်ပုံကနေစတာ တန်ဖိုးမရှိတဲ့အမိုက်ပုံကစပြီးလောင်တဲ့မီးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့တိုက်တဲ့အိမ်ကြီးကုန်ပါသွားတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်ဆိုးကြီးဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတွေပါပါသွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘေးကအန္တရာယ်ဆိုတာဟာတန်တရာထဲမှာရှိနေလို့ရှိရင်တော့ကြုံနိုင်တယ်ဘသူကြောင့်ကြုံတာတုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလူမိုက်ကြောင့်ကြုံတာ မသိမသိမလိမ္မာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြောင့်အန္တရာယ်ဆိုတာဒီလိုပဲကြုံတတ်တယ်နောက်တစ်ခါလောကကြီးတစ်ခုဒီယောဂတွေများပြီးတော့ဘဝမှာအစင်မပြေဖြစ်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက်မှုရှိပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တမိကသုံးမှာဟောထားတာရှိသေးတယ်အမှန်တမ်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ် မြန်မာစကားမှာလည်းရှိတယ်လေဒါတွေကဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ကြီးပွားတိုးတက်မှုမှလည်းပဲခေါင်းဆောင်ကအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြည့်ဖရာကုံတော်ကိုပါတဲ့မှာတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဆိုတာရှိတယ်။နတ်လူတို့ရဲ့ဆရာလို့ တ်ထားဆရာဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ရုံးလို့ဆိုတာကိုအထက်ကရာကျမ်းတွေကဘယ်လိုဖွင့်နှုံဆိုဆရာဆိုတာတပည့်တွေရဲ့လက်ရှိဘဝအကျိုးရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်တမလွန်ဘဝအကျိုးရရှိအောင်လည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်နောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အလွန်မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဒီအကျိုးစီးပွားတွေကိုရရှိလာအောင် အခြေအနေကောင်းတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ဆုံးမသွန်သင်ပေးတာမှာတကယ်ဆရာတာတတိအနုတာတတိဒီတတ်ထာဆိုရဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဖွင့်တယ်နော်ဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်ဒီဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေရရှိစေနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်နောက်ဘဝမှာရရှိနိုင်တဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကိုလမ်းဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင်ကြည့်လေမြတ်စွာဘုရားက တပ္ပပပတ္တအာကရဏအကုသိုလ်တွေကိုရှောင်ကြမလုပ်ကြနဲ့ကုသလတုပ္ပတ္တမရကုသိုလ်စိတ်တွေကိုကုသိုလ်တရားတွေမိမိတို့တဏ္ဍမှာပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြသစိတ်တပရိယောတပနံကိုယ်စိတ်တွေကို ဖြူစင်အောင် ထားကြလို့ဆိုဒါအခြေအနေကောင်းတွေရအောင်ဖန်တီးပေးတာလောကမှာမရဲကက်တင်တယ်ဆိုတာစကားသာရှိတာတကယ်မတာမရှိဘူးမတာရှိမရှိဆိုတာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့် ကိုသားသမီးကိုကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဘကသားသမီးကိုပညာတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တာဘယ်အတိုင်းတာတုံးလို့မေးမယ်ဆိုရင်ပတ်စံအကုန်ခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားပို့ရင်ပို့မယ်ကျောင်းကောင်းကောင်းထားပေးနိုင်တယ်ဆရာကောင်းကောင်းအပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပဲလုပ်နိုင်တာဒီတဲ့မိဘကကျောင်းကိုသားသမီးကိုပညာတတ်အောင်လုပ်မပေးတာ ဘာလုပ်ပေးတာတော့ဆိုတော့အချင်းနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးတာပဲလေဖြစ်နိုင်တာဒါပဲအဲ့ဒီမှာကိုကကြောင်းကောင်းကောင်းထားပေးတယ်ဟောဆရာကောင်းကိုအပ်ပေးတယ်သို့သောသူကမကြိုးစားဘူးဆိုပညာတတ်မဖြစ်ဘူးတချို့မိပါတယ်ဆိုနိုင်ငံခြားလွတ်လိုက်တယ်ပညာတတ်ဖြစ်မလာဘဲနဲ့ပျက်စီးလာတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာက မိဘကသားသမီးကိုပညာတတ်စေချင်တာကိုမလို့မရဘူးလို့အခြေအနေကောင်းပဲဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာဒါထင်ရှားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားကတတ္တဝါတွေကိုကဲတင်ခြင်းတယ်ဆိုတာအခြေအနေကောင်းပဲဖန်တီးပေးလို့ရတယ်အခြေအနေကောင်းပဲဖန်တီးပေးလို့ကိုယ့်အကူလောက်ကြဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ခေါ်တာဟာကိုယ်တိုင်မလုပ်လို့ဘာမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကဘလို့အခြေအနေကောင်းတွေဖန်တီးပေးတော့ဆိုရင် ကြည့်ဖះကိုကိုးွယ်တယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဟိတေပဝတ္တနေနအာဟိတာသနိဝတ္တနေနတတ္တနံဗယံဟိန္တတိတိဘုဒ္ဓောမြတ်စွာဘုရားဟာတတ္တဝါတွေတဏ္ဍမှာအကျိုးစီးပွားကိုဖြစ်ထွန်းစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့အကျိုးမဲ့ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမဖြစ်အောင်နီလန်းဖော်ပြပေးပြီးတော့တတ္တဝါတွေကိုဒုက္ခမရောက်အောင်တားတယ်ဆိုလိုတာက ဒါလှုပ်သင့်တယ်ဒါမလှုပ်သင့်ဘူးဒါလှုပ်ရမယ်ဒါမလှုပ်ရလှုပ်သင့်တာနဲ့မလှုပ်သင့်တာခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုတော့ရှောင်ကြဒါကိုတော့လှုပ်ကြလို့ဆိုအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးလမ်းညွန်ပေးတာပဲရှိတယ်ဘုရားလမ်းညွန်ပေးတာအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေမရနိုင်ဘူးဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မလို့ ဒီအခြေအနေကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကဒါအဲတချို့ကကဲတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကဲတင်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်ခြင်းတယ်။တကယ်ကဲလို့ရလားကဲလို့မရတို့အာကိုရမှားတော့မှာပဲရှိတယ်။ဟော။အေးဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ဟောထားတဲ့တရားတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တို့ဟာဒီ လူလောကနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဆက်ဆက်မှုရှိပုံလေးကိုတုတ်တန်တစ်ခုမှဘလို့ဟောထားတော့လို့ဆိုဒါလည်းအမြဲတမ်းတတိထားစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမြဲတမ်းတတိထားစရာကောင်းတယ်အဋ္ဌမိကတုတ်တဲ့ရှိတယ်အဋ္ဌမိကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုအခြေအနေတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွဲပြီးတော့လာတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြတယ် ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့အခြေအနေတစ်ခုကဆက်သွယ်လာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးတဲ့မင်းဟာအဓိကကျတယ်အဲ့ဒီအုပ်စိုးတဲ့မင်းကတကယ်ကိုတရားဥပဒေတိုင်းတရားနိလန်းကြကြကိုချင်းတရားမဖောက်ဖြစ်ဖ ೇನೆ တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကကိုချင်းတရား ပြက်ပြားပြီးတော့ဒီတရားနိလန်မကြတော့ဘူးဖောက်ဖျက်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဖြစ်လာတော့စဉ်းစားကြည့်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြီးကဲကဆိုပါတော့အဲ့ဒီမှာကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တော့မင်းမှုတန်းတွေကိုချင်းတရားပြက်ပါလာဒါခွင်းဆက်ပဲမင်းကကိုချင်းတရားပြက်ပြားရင် မင်းမှုရန်ကိုကျင်တရားပြက်ပြားတယ်မင်းမှုရန်ကိုကျင်တရားပြက်ပြားရင်ဘသူတွေကိုကျင်တရားပြက်ပြားတော့ဆိုဒီအနိကဆုံးနော်တိုင်းပြည်မှာအင်အားရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင်တရားပြက်ပြားလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျင်တရားပြက်ပြားပြီဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးကိုကျင်တရားပြက်ပြားတယ်ခွင်းဆက်ပဲတာရှောင်ရှားလို့မရဘူး အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဥမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်နွားအုပ်ကြီးတအုပ်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့ရှေ့ဆောင်နွားလာကဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့ရှိရင်နောက်နွားတွေလည်းဖြောင်းဖြောင်းလိုက်တယ်ရှေ့နွားကကောက်ပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟာဖြောင်းဖြောင်းမသွားကြတော့ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောထားတာနော်အဲ့ဒီမှာတပ္ပံရထံဒုက္ခံတေတိရာဇာစေဟောတိအဋ္ဌမိကောတဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကမတရားတော့ဘူးတရားမဲ့တယ်ကိုချင်းတရားပြပြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍာလုံးဟာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်တာဒါမြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေမှာအတ္တမိကတုကဲကောင်းပြီကိုချင်းတရားပြပြတာနဲ့ဘယ်လိုဒုက္ခတွေရောက်တယ်လဲစဉ်းစားဘယ်လိုဒုက္ခလဲလူနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတော့ပြောလူနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆက်ဆက် အခုလို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကတရားမဲ့ဒီဖြစ်နေတယ်မတရားအုပ်ဆိုးတယ်ဆိုရင်မင်းမှုရန်တွေကမတရားအုပ်ဆိုးတယ်သူတို့နဲ့နှိစက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုကျင်တရားပြပြလာတယ်နောက်ဆုံးတိုင်းသူပြည်သားအလုံးကိုကျင်တရားပြပြလာတယ်တဲ့အဲ့လိုပြပြလာလို့ရှိရင်ဒီတင်ရက်သလားဆိုမရက်ဘူးဒါကလူတွေဒီလိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေကဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဝိတမံစန္ဒိမသူရိယပြိဝတ္တန်တိအဲဒါသိပ္ပံဆရာတွေတွေ့ချင်မှတွေ့မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီတိုင်းပဲเนาะလူကြီးကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဝိတမံစန္ဒိမသူရိယပြိဝတ္တန်တိလရေနေတွေ ဒီစัจ java လာတစ်ခုမှာလှက်ပတ်ပြီးတော့နေတဲ့အနေအထားတွေကပြောင်းလဲလာတယ်လမ်းကြောင်းတွေလွဲလာတယ်လို့ဆိုတာခုလည်းပြောကြတာပဲလေဂျိုကြီးကပဲပဲရောက်သွားတယ်ဒီရောက်တယ်ဆိုတာဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေလွဲလာတယ်ဆိုတာလူတွေကိုချင်းတရားပြက်ပြားလာလို့ရှိရင်လတွေနေတွေဟာသွားနေကြလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့လမ်းကြောင်းလွဲလာတယ်တဲ့လမ်းကြောင်းတိမ့်လာဒါဖြင့်လတွေနေတွေလမ်းကြောင်းတိမ့်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင် နက်ခတ်တီတာယာတွေလည်းပဲလမ်းကြောင်းတိမ်ကုန်တယ်တဲ့ဒါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်လူတွေကိုချင်းတရားပြက်ပြားမှုကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်လာတာ။အော်လရိနေတွေလမ်းကြောင်းလွဲသွားတဲ့အခါမှာနက်ခတ်တရားတွေကလည်းလမ်းကြောင်းလွဲသွားတယ်။နက်ခတ်တရားတွေလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုနေ့တွေညတွေဟာပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ဒါဖြစ်နေ့တွေညတွေပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုရင် လအရေအတွက်တွေကလည်းလွဲကုန်တယ်နော်မိုးရာသီကဆောင်းရာသီဖြစ်လို့ဖြစ်နေလွတ်လွတ်ချော်ချော်တွေအကုန်ဖြစ်ကုန်တဘာဝကြီးဟာလွတ်ချော်ကုန်အဲခုခေတ်မှာတော့ပိုဆုံးလွာပါလို့လို့ဘာဖြစ်လို့လို့ဒီပြင်အကြောင်းနေတာရှောက်ပြောတာတကယ်ကတော့တတ္တဝါတွေအကျင့်ပြတ်တာကပိုအဓိကကျတယ်နော်လူတွေဖြက်စီးလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးလာဖြက်စီးတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တဟာ ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတယ်ဆိုတာအမတန်မှထင်ရှားတာပေါ့နော်အဲ့တော့လတွေဒီရက်လတွေအခြေအနေပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းသွားတဲ့အခါဘာဖြစ်တုံးဆိုရာသီဥတုတို့နှစ်တို့ဆိုတဲ့အနေထားတွေလည်းပြောင်းလဲကုန်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းလဲတော့ဘာဖြစ်လာတော့ဆိုလေတိုက်တာတွေကလည်းမမှန်တော့ဘူးလေလမ်းကြောင်းတွေကမမှန်တော့ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိထားကြည့်မိတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကအနေထားနဲ့တော်တော်ကွဲလွဲသွားတယ် အခုလေတိုက်ပုံနေတာတော်တော်ကိုကွဲလွဲသွားတယ်နော်တော်တော်ကွဲလွဲသွားပြီအဲ့ဒါလို့လေတိုက်တာတွေကလမ်းကြောင်းမမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာနေကြတဲ့နတ်တွေကလည်းပဲသူတို့ကောင်းကင်မှာသူတို့ဗိမာန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေလန်းတွေကမမှန်တဲ့အခါကျတော့လေတွေကတိုက်ချင်ရတိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်ရဲ့ဗိမာန်တွေကိုလေတွေကဝင်တိုးတဲ့အခါမှာဗိမာန်တွေလှုပ်လာ လှုပ်တဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးလာစိတ်ဆိုးလာတယ်တဲ့ဒါတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မသိနိုင်ဘူးတော့နာမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲအဲ့ဒါလို့နတ်တွေကစိတ်ဆိုးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုမိုးမမှန်တော့ဘူးတဲ့မိုးလေဝသမမှန်တော့ဘူးကောင်းကောင်းမွန်ရွာသိတဲ့အချိန်ကိုမရွာဘူးမရွာသိတဲ့အချိန်တွေကိုရွာလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကို လူတွေကဖြတ်စည်းလိုက်လို့ပျက်စီးသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုပဲဒီလိုပျက်စီးတယ်ဆိုတာကိုတာမန်သိပ္ပံဆရာတွေမသိနိုင်ဘူးသူတို့သိနိုင်တာဘာလို့ဆိုတောတွေတောင်တွေခုတ်လို့ဘာလှုပ်လို့ညာလှုပ်လို့ဒီလောက်ပဲသူတို့ပြောလို့ရမယ်မျက်စိကမြင်တာနော်မြတ်စွာဘုရားကတာမန်လူတွေမျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခုကထောက်ပြတယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမမြင်ရအဲ့တော့လူတွေကိုချင်းတရားပြက်လာလို့ရှင်ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုဆိုက်လာတယ်တဲ့ အဲ့တော့မိုးလေဝသမမှန်တော့ဘာဖြစ်လဲလို့မေးစရာရှိတယ်မိုးလေဝသမမှန်တဲ့အခါကျတော့တဲ့စိုက်ပြိုးတဲ့စားစရာသီးနှံလူတွေကဒီသီးနှံကိုစားကြတာအသက်ရှင်နေဆိုတာဒါတွေစားပြီးအသက်ရှင်ရမှာကိုကောက်ပဲသီးနှံလူတွေစားတဲ့ကောက်ပဲသီးနှံတွေဟာမမှန်မကန်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမမှန်မကန်အစီဩဇာတွေ ရုပ်လျော့သွားတဲ့တိဏ္ဏတွေကိုစားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုအသက်တိုးလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်အသားအရည်တွေရုပ်လျော့လာတယ်ယောဂါတွေထူပြောလာတယ်အားလုံးမြတ်စွာဘုရားကဒီလူသားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူသားတွေကိုချင်းတရားပြက်ပြားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အချက်10မျိုးထိအောင်ခုလို့ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုခွင်းဆက်ပဋိစ္စသမုပ္ပါလိုပဲဒါဖြစ်လို့ဒါဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဟောဒါအလွန်တရာမှမှန်ကန်တယ်ဒီကနေ့စားနေတဲ့အစာအာဟာရတွေကိုကြည့်အဗဒမအန္တရာယ်များတဲ့အစာအာဟာရတွေဖြစ်လာငပြောသီးတောင်ဆေးတုပ်ပြီးတော့မှဲ့တာတော့တရက်သီးလည်းဆေးတုပ်ပြီးတော့မှဲ့တာတော့နော်ဖရဲသီးဆိုတာတောင်မှပဲဆေးတုပ်လိုက်ရင်ရဲသွားတယ်ဖရဲသီး အကုန်လုံးဟာဆေးနဲ့လွတ်တာအမတန်မှရှာတယ်တချို့ကလည်းမသိကြတကယ်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိချတယ်ဒီဟင်းညို့မုံလေးပါလေးစားတာဒါအဲ့ဒီတက်ကိုကြီးမားသွားပြီအခုဟာဟင်းညို့မုံကဒါတွေနဲ့ဆိုင်ရင်နည်းနည်းတော်အောင်မလို့ပြောတယ်အခုဟာပိုဆိုးသွားတယ်နော်ပိုဆိုးသွားတယ်တီးနှံတွေကိုဆေးဖြန့်လိုက်တယ်ဝင်းဝါပြီးတော့မဲ့သွားတယ်ဒီဆေးတွေကအစိတ်တွေပဲလေ အဲ့တော့အခုဆိုကြားရတယ်ဗာကြားတော့ဆိုလူတွေကကျမကြီးကောင်းတယ်လို့တဆင့်ပြောရင်လူဆိုတာကကျမကျင်ကြတာဒါသဘာဝပဲပေါ့ငကမောက်သီးစားရင်ကျမ်းပါတယ်ကျမ်းပါရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ကိုလူကပြောဒီလူကပြောအဲ့ဒီငကမောက်သီးကအဖြူနဲ့အနီနှစ်ခုရှိတယ်အနီဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပူပေးရတယ်ကိုသူကပိုကျမ်းပါရေးကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ဘာလို့လဲငကမောက်သီးအနီတွေကဆေးဆိုးတာဖြစ်လား ဒါတကယ်တကယ်ကိုပြောတာနော်တကယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်လာစားစရာကို လောကကြီးမှာ မရှိတော့အောင် ဖြစ်လာခုဟာဆေးမဆိုးတဲ့အစားအစာဆိုတာတော်တော်ရှားတော့ပဇွန်ကြောင့်လည်းဆေးဆိုးတာပဲပဲလည်းဆေးဆိုးတာပဲအကုန်လုံးဟာဒီဆေးနဲ့လွတ်ကင်းတာအမတမရှားတယ်အလုံးသိကြတယ်လက်ဖက်ဆိုလည်းပဲအယောင်လေးလှအောင်ဆေးဆိုးတာပဲအကုန်လုံး ဒီဆေးဆိုးထားတဲ့ဆေးတွေဆိုတာဟာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့အစားလို့ရတဲ့ဆေးမှမဟုတ်မှမဟုတ်တာပဲဟောအဲ့ဒါလို့လူလောကကြီးဟာလွန်လွန်ကြွံ့ကြွံ့ဖြစ်တဲ့လောဘတွေလူတွေမှာကိန်းလာတဲ့အခါကျတော့စားစရာအစာအစာတွေဟာအန္တရာယ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်လာတော့ဒီကနေ့ခေတ်ဒီအစာအစာတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားလို့ရှိရင် ဘယ်ကိုဒုက္ခပေးတုံဆိုရင်အသေးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုသွားဒုက္ခပေးတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအစားအစာမှန်သမျှအသေးနဲ့ကြောက်ကပ်ကိုသွားတာကိုသူကကြောက်ကပ်ကအသေးကတန့်စင်ပေးရတယ်ဟောကြောက်ကပ်ကတန့်စင်ပေးရတယ်ဟောဒီတစ်ခုကဒီသူတို့နဲ့မတည့်တဲ့ဓာတ်တွေကြတော့အလုံးမလုံးနိုင်ကြတော့အလုံးမလုံးနိုင်တော့အသေးယောဂဖြစ်တယ်ကြောက်ကပ်ယောဂဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒါတွေပိုများလာတယ် ပုံများလာတော့လောကကြီးဟာဒါပျက်စီးဖို့ရအကြောင်းတရားတွေပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲပျက်စီးဖို့အကြောင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအတ္တမိကတုတ်ကိုဟောလိုက်တာဒါတနိုင်ငံတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြတာနော်လောကမှာအတုလောက်တာတွေကလည်းအမတန်များတယ်အစားအစာတွေအတုလောက်ဟောအမေရိကန်နိုင်ငံတို့တောင်မှပဲကြည့် fertilizer free ဆိုတဲ့ဆိုင်ကတတ်တတ်ရှိဈေးကြီးပေးဝယ်စားကျန်တာတွေက fertilizer တွေနဲ့လုပ်ထားတယ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေထည့်ပြီးတော့ဒီကြည့်လိုက်လို့ရှင်အလုံးကြီးတွေချောအောင်လှအောင်လုပ်ထားဘာကအဆုံးဖြတ်ပေးသွားတာတော့ဆိုရာသီဥတုနဲ့အာဟာရအဆုံးဖြတ်ပေးတာအဲ့တော့ရာသီဥတုကညံ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ညံ့တဲ့ရာသီဥတုပေါ်မှာမှီပြီးတော့စိုက်ရတဲ့သီးနှံတွေက လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိမ့်နိုင်စွမ်းနေနဲလာတယ်အခုထိမ့်နိုင်စွမ်းနဲတဲ့အစာအာဟာရတွေပေါ်မှာထပ်ဆင်ပြီးတော့အစိတ်တွေတင့်နေဆိုပိုဆိုးလာတာပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအစိတ်တွေကထပ်ပြီးတော့ပိုးလာငကောကမှယာတိဥရုမမှန်လို့အစာအစာတွေကဒုက္ခရောက်ရတဲ့ထဲမယ်ဟိုအစာအစာတွေရဲ့ဒီစွမ်းဆောင်မှုကအားပြော့သွားတဲ့အထဲမယ်တခါကဲမီကယ်ဆိုရက်ဒီအစိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ပြန်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေကဒုက္ခရောက်ပေါ့အသက်ကပိုးတူဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအန္တရာယ်တွေအားလုံးဟာဘု து ကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောရင်လူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့လူမိုက်တွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားနိလန်းပေးထားတာဟုတ်နောက်ရကြမှာဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်နော်အန္တရာယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မို့လို့အခု ကတ်ကြီးသုံးပါကြော်လွှာရေးဆိုတာဒီလူတွေဟာလူဘဝရထားရင်တော့တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ဒီကတ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အန္တရာယ်ဆိုးကြီးတွေလည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီအန္တရာယ်တွေကိုကြောက်တာရှိပဲအဲ့တော့ကြောက်လို့ရှိရင်ဒီအန္တရာယ်တွေကလွတ်မြောက်တဲ့နီလန်ရှိသလားလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့နီလန်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှနောက်ဆုံးကြတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတဏှာဝုကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမှသာလင်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးအန္တရာယ်ကတ်ဆိုးကြီးတွေက လုံးဝလွတ်မှာလို့ဒီလိုကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးတော့ထိုအဆိုးတွေထဲမှာမိမိကိုယ်တိုင်မပါရအောင်ဒီတဲ့ဆိုးတဲ့အဆိုးကပါလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်တွေလွှမ်းမိုးခြင်းကဒီတဲ့ဆိုးတယ်လို့ ကိုစီကိုစီကိုယ်တဏ္ဍမှာအာဟုတုတရားတွေလွှမ်းမိုးခြင်းမခံရအောင်ချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တတဝါများစွာ တာရေတံမေတ္တာရေတံသုံးငါဖြံသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာသက်ရှိကျမ်းမာသိချမ်းသာသိချမ်းသာဝေယသန္တာ ဆန္ဒပြေပါစေဒုက္ခဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတတံပြိဝိတဝါနဝိတာသဗ္ဗေသမုဟတံအသရမရာတိတိဘာဝလေဗနံယတုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းခြင်းကြောင့်ကြည်ရဲ့တရားစိတ်ကိုဒီဝိတဝါဝန္တာရှင်းပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့် ဝိတံတပိပူဇာညေနောင်ကိလေသာစေတဘုဒ္ဓမြာတို့သည်သမုဝေတာပိဉ္စရတွင်ဧဝတိနကဲ့သို့ကိစ္စတွင်ကြောင်းပင်လျောအောင်ပေလျောအကုန်သည်ဟောတုစေစေပတိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအစရမရအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသိခြင်းလည်းရှင်းတာအကုန်ဒီဒီဘဝကိလေသာကိုပုခ္ခလည်းကင်းကြီးရာအစစ်ဖြစ်ပေထသော နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်ဤမျိုးတော်တို့ပါရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်ရှင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လည်မြင်၍မလဲဘုံတေဆက်ရောက်တော်